sudah Sudah berapa kali? Uh, Eh, ya, sudah. Ya, sudah sudah sudah Sudah berapa kali kau ambil HP? Kasih link kan. Tolong keadaan. sudah Kasih masuk di mulutnya. Ada. Masuk kasih masuk ekornya di mulutnya. Kalau tidak kepalanya. Yo, berapa kali kau nyuri HP? Wei, Cium dia, cium ya. buka mata. buka mata. Buka mata. Buka mata. dalam baju, dalam dalam baju, dalam baju. Buka dalam baju. Buka dalam baju boleh. dalam baju Anda. Oh dari sini aja sudah ya, dari celana. Celana ya, dari celana. curi HP, woi. Makanya kau pengen aku cepat. berapa kali? Woi, berapa kali kau curi HP? ada dua hari saja, dua kali saja. Dua hari.